بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Onlar ki gayba iman edip namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Hazreti Allah'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahyettiği Kur'an-ı Kerim'in kapağını çevir çevirmez bizi ilk olarak Fatiha suresi karşılar. Hemen ardından Bakara suresiyle devam eder. Genel itibariyle vahyin ilki olarak oku, yaratan Rabbin adıyla ibaresi dillere pelesenk olmuştur da nüzül sırasından farklı olarak kitabi sıralamada bize ilk emri dilinin ne olduğu çok fazla konuşulmaz. Belki dikkatlerden kaçmıştır diyecek olursanız mesele sistemi kavramaksa eğer önemli olan elimizdeki kitabın sıralamasıdır. Zira bir parantez açmak gerekirse nüzul sırası alimler içindir. Alimler hangi hadisin hangi ayet döneminde söylendiğini anlamak, bununla ümmeti Muhammed'e uyarmakla görevlidirler. Ama nihayetinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'la birlikte her Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okurlar ve o ana kadar inmiş olan ayeti kerimelerle mukabele yaparlardı. Bu Siyer-i Nebi derslerinde daha güzellikle görebileceğimiz bir konu. Biz dönelim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah'ın ilk emri nedir? Sorusunun cevabına bakalım. Evet, Fatiha suresi karşılıyor bizi. Hiçbir emir yok. Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz, onun merhametinden haberdar oluyoruz, müstakim olan insanların hayat biçimlerini öğreniyoruz. Sonra Bakara suresine devam ediyoruz. İlk ayette 3 harf karşılıyor bizi. Arkasından bu kitap ki onun içindekilerde şüphe yoktur. Beyanatıyla ikinci ayeti kerimede takva sahipleri için olan hidayetten bahsediyor. Evet diyoruz biz de. Tam da o takva sahiplerinden olmak isteriz. Hazreti Allah'ın nasip ettiği o hidayete ermek isteriz. O hidayette Rabbimizin huzuruna varıp onun emirlerini adam gibi yaşamak isteriz diyoruz. Nihayetinde Müslümanın derdi bu değil mi? Gerçek bir Müslüman olmak, gerçek bir iman sahibi olan insanın mümin olduğu andan itibaren yaşayacağı bütün lezzetleri ve güzellikleri yaşamak istiyoruz. Ve Cenab-ı Hak bizlere bir cevap veriyor. O cevap ki nasıl bir mümin olmamız gerektiğini bizlere öğretiyor. Mesele böyle başlıyor desek daha doğru olur. Öncelikle gayba iman eder diyor Hazreti Allah. Bu iman meselesi henüz emire girmedik. Yani Cenab-ı Hakk'ı görmediği halde ona iman eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete, berzah alemine intikalinden sonra gelen bizler için onu görmediği halde onun peygamberliğine iman eder. Allah'ın meleklerine iman eder. Kaderini bilmez, kaderine iman eder. Hayır ve şerrin ne olduğunu bilmez, ona iman eder. Velhasıl bizden önce gelmiş bütün kitaplara, bütün peygamberlere iman eder. Görmediği halde yapar bunu. Bu ehli imanın sıfatı. Peki ya Rabbi, biz bu hale nasıl geleceğiz? İnsan görmediği şeylerin imanı nasıl varacak? O imanın lezzeti ki senin verdiğin imanla hasıl olacak. Sen verdiysen imanı biz onun lezzetine ulaşmak zorundayız. Nasıl ulaşırız ya Rabbi? Yemek yeme hakkını verdin bizlere. Yemeğin en güzelini, en lezzetlisini, en faydalısını. Yedikten sonra vücudumuzun en güzel haliyle sana ibadet etmenin muhabbetine nasıl ulaşırız ya Rabbi? Cenab-ı Hak buyuruyor. Namazı dosdoğru kılarlar. Yani namazlarında şaşmaz, daimi hakiki muhabbete sahiptirler. Bu da bir tamlama. Yani Müslüman zaten namazı kılar. Ama ehli imanın lezzeti onu dosdoğru kılınca olur buyuruyor Cenab-ı Hak. Tabiri caizse lezzetten bahsediyor şimdi. Peki devam ediyoruz. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcarlar, infak ederler. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilk emri. Namaz kılınız ve sizlere rızık olarak verdiklerimizden infak ediniz buyuruyor Hazreti Allah. Öyleyse bir Müslümana infak etmek, sadaka vermek ne ara sünnet oldu? Ne ara yapsanız olur, yapmasanız da olur canım denildi. Ne ara infak etmek sadece zenginlere imkan dairesinde mümkün oldu? Hayır, bu bütün Müslümanlara verilmiş bir emir. Öyle bir emir ki fakirsin, fukarasın. Cebinde 1 liran var. Bir ekmek alabildin. Aldığın ekmeğin bir diliminin bir köşesinden bir parça bir kırıntı kopardın. Bir karınca yuvasına bıraktın. Bir hayvanla dahi paylaşsan infaka muhatapsın. Velev ki cebinde hiç para olmadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen bize formülü veriyor. Gülümsemek sadakadır. Gülümsemek demek de öyle 32 dişini gösterip sırıtmak değil. Bir Müslüman kardeşinin, bir arkadaşının derdine ortak olup onu gülümsetirken gülümsemek. İşte Müslümanları hak ve hakikat yolunda tevhid inancının etrafındaki lezzetlerden uzak tutmak isteyenler bundan pek de bahsetmediler. Halbuki biz cemaat olunca güzeliz. Biz beraberken güzeliz. Biz infak ederken, namaz kılarken, cemaat olduğumuzda beraber olduğumuzda güzeliz. İşin en önemli tarafıysa asla infaktan vazgeçmeniz. Öyleyse işin hikmetini şöyle anlatalım. Ehli İslam Cenab-ı Hakk'ın varlığına teslim olmuştur. Ehli imansa teslimiyetteki lezzete ermenin mücahidesini vermektedir. İşin hakikati eğer sen ehli imansan sende iki özellik mecburidir. Bunlardan biri namaz, diğeri infaktır. Sen bugün kıldığın namazlar kadar kime, niçin infak ettiğine de bir bakmalısın. Eğer bunlar tamamsa yolunuz açık demektir. Kalın sağlıcakla.